Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçı Rus ordusunun Donetsk vilayətinin Snojnoya şəhərində yerləşən silah şusat anbarını məhv edib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Rusiya ilə sərhəddən 20 kilometr aralıda yerləşən anbar işğalçıların Donetskdə ən böyük silah anbarı idi. 2014-cü ildən Rusiya bu anbara çoxlu sayda döyüş texnikası və silah sursat toplayırdı. Anbarın məhv edilməsi Luqansk və Donetsk vilayətlərindən işğalçılara ciddi zərbədir.